Fala povo, hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot. O assunto vai ser sobre cinematics. Aqueles eventos que param o jogo para contar determinado pedaço da história. E dessa vez eu vou estrear meu novo microfone. O antigo sofreu alguns probleminhas e eu fui obrigado a adquirir um novo ou está pagando ele por alguns meses, mas pelo menos ele está aqui. Primeiro nós vamos ao Blender. Vocês podem fazer uma cena inteira, como cinematic, para depois se tornar a sua cena normal de jogo. No caso, essa aqui é uma cena que vai ser executado em apenas um elemento de um cenário. Vai é ocorrer um trigger, vai disparar essa animação vocês vão fazer a animação normalmente no Blender, usando os recursos dele. Aqui eu usei o sistema de gruas para a câmera. Eu acho que isso deixa o movimento mais suave. Você tem um bone para o ponto focal do evento e o outro na câmera. Isso te dá umas rotações mais controladas, menos grotescas. E se acaso eu queira usar a rotação no ângulo exato da visão do personagem, movimento esse bone aqui. A maioria dos movimentos mesmo por esse daqui. E usando aquela técnica de câmera, a câmera sempre foca em ângulos baixos para mostrar que o personagem está totalmente dentro daquela ação sem poder fazer muita coisa. Isso ajuda a dar ao jogador aceitar que você tirou o controle dele para mostrar essa cena que está rodando aí. Entre outras coisas, te dá mais imersão dentro do foco. No caso, tudo que vai acontecer nesse meu jogo é grande em relação ao personagem que é pequeno. Né? São outros tutoriais. Feita sua animação, File, Sport, Better Colada câmera, armature, mesh, triângulos. Agora nós vamos a Godot. Vamos importar aquela cena Então, algumas, algumas modificações nós temos que fazer aqui. Algumas coisas não são importadas. Por exemplo, quero a conexão da câmera com o Bone, ela não vem. Para resolver isso, vamos aqui no Skeleton. Vou adicionar Bone Attachment. Esse node vai ficar atrelado a determinado bone. A gente volta no Blender, descobre qual é o bone, bone.015. Em seguida, nós vamos reaparentar a câmera a esse bone. tem que modificar as informações de transação dela aqui. 0, 0, 0. Agora vou adicionar umas coisinhas a mais aqui. Mudar o nome aqui. Vou adicionar um script a ele. share uma variável para guardar a câmera atual. Quando eu executar esse init scan, vou guardar a câmera corrente nessa variável. E vou pegar nossa câmera aqui defini-la como câmera corrente. Obviamente, eu vou ter uma função end scan com essa mesma função invertida. Estou pegando a dash câmera e fazendo ela a câmera corrente. Certo, e onde é que eu vou pôr isso aqui? Vamos lá no nosso Animation Player. Vou adicionar uma nova track nele que é o Friction Track. Aponto na raiz. Habilito isso aqui. Vou criar um, um quadro-chave aqui. Vou clicar nesse quadro-chave. Scan. Para testar se isso está funcionando, eu vou ativar aqui, ó, autoplay onload. Dou um F6. Está funcionando a chamada dela na linha de tempo. Agora vou configurar outras coisas. tinha aqui o material preparado já de um que de globo. Tinha deletado do HD para fazer o tutorial. Tinha quase esquecido. Esse material também não vem animado do Blender. Eu vou animar ele por aqui também. O primeiro passo é aproveitar aquela função que já temos. Vou pegar aquele objeto Vou pegar o material referente ao submesh de índice 2, que é o globo. shader pattern, o scale setar para zero aqui. Vou acompanhar minha câmera. Na hora que esse movimento acontece, eu vou começar mudar esse material. Change Globe. Ele vai chamar um Change Globe que não tem aqui mas vamos vir aqui. Copio isto, e testamos. Isso muda o material durante o tempo de animação. E a inicialização desse objeto, salvamos, Eu vou adicionar uma área Como nesse meu jogo em andamento eu não tenho personagem andando, Vou fazer uma pequena gambia aqui, só para mostrar ele funcionando. Desabilito aqui. Coloco essa como corrente. Testo. Eu estou precisando de café, vocês não? e rodo em nosso ambiente jogo. Supondo que o personagem chegou na área de colisão que vai ativar a animação, E assim nós temos uma pequena cutscene dentro do jogo. Bom, é isso e até a próxima.